こんにちは、粟田洋介です。先日群馬県安中市にある手作り猫雑貨専門店の猫のひげさんにてライブペインティングをさせていただきました猫の日企画ということで猫ひげ猫展が行われていてその一部としてライブペインティングをやったんですがその映像がこちらです こんな感じのライブペインティングだったんですが、他にもお持ち込みいただいたものにこんな感じでペイントさせていただいたりもしました。 それから絵を購入していただいた方には、額の裏に絵の具でちょっとカラフルにサインをさせていただいたり、あとプレゼント用という方がいて、ちょうどハガキ台の紙があったので、カラーボールペンでちょっと絵とメッセージを入れさせていただいたりもしました。結婚祝いのプレゼントということで、まあ間違いなく幸せになることでしょう。そんな感じで皆様に喜んでいただけて、私もとっても嬉しいです。ありがとうございました。 で、さっき書いてるところを見ていただいた大きい絵の他に、このぐらいの小さいのも描きました。なんか書いてる合間に、絵の具が乾く間にって感じで描いたんですけど、なんか結構書いてる時に、見てる方に好きな色とか、好きなものとか、あんな歌詞は何で有名とかって話を聞きながら書いたりしてたんですけど、その時に絵を描いてる人たちがいて、で、絵を描いてる人の絵をちょっと描き始めたんですけど、まあ、中途半端に終わったので、そのうちこれも終わらせたいと思います。 思いますでさっきのライブペインティングで描いた大きい絵なんですが「猫ひげ猫展」の開催中の2月27日まで猫のひげさんに飾ってあるそうなので興味のある方はぜひ見に行ってみてくださいそれ以降も猫のひげさん素敵なお店なんでいろいろな作家さんの猫作品もいっぱいありますし私の作品も随時取り扱っていただいているのでぜひ行ってみてください